周回っていただいたらこちらの右手側道路の右手側にですね今ちょっともやかかってるんですけどかってますけど小屋がありましてロープウェイの山頂駅という小屋がありますそちらのですねちょうど手前ぐらいにゴールしますそちらにでそちらに出てくるような形になりますのでそれで出てきていただいてですね今度はもう一回下の白根レストハウスの方に最終号という形になります最終号場所への行くルートなんですけどもマップにですね 1つ、えー、山頂、えー、ロープウェイ山頂駅っていうの真ん中がちょっと右下ぐらいに小屋のマークで書いてあるのがあるかと思いますこのちょっと下の部分にですね歩いてもイベント会場へ向かいますというのを書かせていただいてますけどもすいません昨日おとといでですね雨がかなり降ってしまいまして道が川のようにですね激流になってますのでそちらは歩かないように今もうごめんなさいしてます なので、えー、ここからですねゴールしていただきましたら下のレフトハウスまで行くのに今の道ですねバス通ってきた道をずっと歩いて下っていただくと大体15分ぐらいでレストハウスまで行きますで先ほど申し上げましたシャトルバスなんですけども随時運行してますが、えー、4時、えー、までとなりますでタップルコース歩かれた方、えー、2時間歩くと、まあ、まあ、シャトルバスねえなと思うかと思うんですけれども一応うちのですねワゴンが1台ありますんで